rimpak di dia nyaho Haji pendedit ya I adalah tukang karung memeh lahir ju dagang karung ya kan Bandar karung tukang karungkah tapi kan teka caritakan bahwanya nate ya berhasil dagang karuna andai kata orangrimpak Gu guru kayaknya anak siap-siap jual sawah siap bangkrut ya guruna tuh guruna bang bangkrut hehe <laughs> menangsambarang guys kurang muqa dimaknalah deka Allah teh muko dimakna bagus Sugro kubrokna rapih datjahna bakal bagus nah pondok pesasantren saiah muko di manana guys bagus Sugrona tinggalin kubrokna Abeh bener-bener ke Allah kan dari pondok pesantren modern henti hmm, jore ngan etama eh, berbau duniawi bagus dengan kepinteran dengan wawasan di pondok pesantren modern mundek ibadah mal bisa sebab mana nage duniawi hari iman dek ukhrawi bener-bener ini lain lain hendak kulah kaget namun kesantrina bangsa paranjang buukna kuku na paraya buh baju nage geus kadardar ningali majelis Taklim ningali pondok pesantren lain sakkadar ketiga iki lu pernah nempelkan se perak dua perak didinya lain sembarang Jeleman nempelkan di Bala urusanan lain Jeman nempelkan di pendopo lain urusanan Jeman nempelkan di hotel lain nyaritakan pun karena nu nggak jawab teh kurang make bahasa urang sebab malaikat pun karena kirna ngajawab jawab insan lemun Sunda nanya na Sunda Dehi malaikat pun karena kir Jawa nanya na make Jawa Dehi lamun Inggris pakai Inggris Dehi itu pakai Arab kabeh mun pakai Arab kabeh urang hese di sekolah henteu naon henteu ye nanya kaki lima malaikat pun karena kir deh Fud saha pangeran anjeun ngeunah Coba nanya ke Haji pendek, Siapa heran dia? <laughs> otot Pak. Itu beda kan? Lantaran di dunia ada dia beda. Ini semua bisa awam, jangan ya, di polototan kebalikan karena nakir. Oh, orang keronjok. Sopo. <laughs> gitu. Lah iya geus ngajawab teh amal. diantara amal urang teh aya menempel di pondok pesantren pondok pesantren IT nama sederhana kadalina nama Allah hin tetapi Munggu Allah makan istimewa sebab sebuah perjuangan jangan luhurkan agama Allah melalui pondok pesantren atau luhur-munggu Allah aku hijzin menempel diriinya makaalnyalamakan ya Allahhir Rabi Masya Allah orang nonmoga keyakinanjud terbuka orang berbeda nem sebuah bangunan pondok pesantren lain langsung kelang penembus Masya Allah <laughs> Allah ya rob Nah gitulah para jamaah kaum muslimin lain pondok pesantren I baik ce Kyaiwe Allah tenang tentramku yakinkin ke Allah ulah cancaya sebab dititipan ilmu ku Allah wa pati-pati dititipan ilmu kubusi Allah dika Allah pun kubusi Allah asal yakin nomor kedua nga wadahan jelemah-jelemandeka Allah di Bal desa Pak wadah jelemak nude ke SPPT Haji kurang pernah nyaungan Jeleman undka Allah bentuknya mungkin mushola mungkin majid salim mungkin masjid komo mau pondok pasantrenkula jadi Haji Memikula jadi Haji Memi kurang dia pula ayaah anu nggak bangun A seranganlantaran kula lain Haji Memi <laughs> sebabjika mana tiluhur kehan ke Swissuh terbuka ya dari masa kali dari sakadar ngobrol menggapai apa saja menggapai segala sesuatu apa saja tanpa melakukan apa-apa itulah orang yang paling istimewa tidak pernah keganggu dan tidak pernah melakukan bisnis tidak pernah keganggu dan tidak pernah melakukan tani tidak pernah keganggu dan tidak pernah melakukan jaringan-jaringan kemanusiaan kegiatan mal Masya Allah dagang ke daganggung seperti opak di jalan ya tuh kan Ayo segala rupa ini organisasi emang ulang lain Cici ya hesek ternyata manga jasa jangan diulah-ulah emang dunia didinya atau terus bayar tamangan berarti cicing teh hese nah iyalah kiai nuku orang dirindukan kiai anu tadi teata tidak pernah mengerjakan apa-apa balikan deh ke pondok pesantren nusa kieu megahna indah kalau bener pondok pesantren mun kulang orang kene kalau ada yang mondok di asal tapi siapa mau asal kene wae. <laughs> Ya, orang doakin mudah-mudahan tipuholina dulu kula Halkula diberre kuat diberre tawakal diberre yakin kakusi Allah pendampinga akula Siti hajah Badiah mudah-mudahan diberre tawakal J yakin kekusti Allah majelis Taklimna mudah-mudahan diberemabru kuku Allahpondok pasantren diberre mabruku buat keehhan di iba terbuka tak terbuka mata htT barang-ku dibuka jahe dan pulang nempok pondokpo ma tapi nempo manfaat nyaungan jelemanukdeka Allah Masya Allah kanlain lala he nyari takna maka buat sekali dia mudah-mudahan dihampurza keehdosana dilegagen di jaken di kuburan anak ditarrima amal ibadahnya diberre na Imul Qbri kugus ya Allah hitung nomor kadu anak pondok pesantren mudah-mudahan diberre mabruk kukus Ya Allah dire pinuh kebarhan kugus Ya Allah sehingga bener-benerTA menjadi bintang kadeleku malaikat lemun uran di dunia ne ka luhur nele bintang jeng bulann malaikat diluhur langit nelik ke handap majelis talim musho pondok pesantrenkaku malaikat Har ketalahai bener-bener Temoga pegaweian diwatika Allah subhanahu Wa ta'ala sakit ala Qdarwahwah akun singkuring dari nama muali ge wajin kurang sehatma Alhamdulillahirobbil menjadi malam resmi bodokk pesasntren alhijayah dibuka menerima murid baru dengan uang Mitah salah intah <laughs> ayat betul ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى